Sokujada kumbonda jafanya love Hey girl, nishengazi muno tengan Aibwenifanya mori dandan Neka kwa nyimba yo katola wa shandan Fanyiza bara katojwara wanzana Wawe team gen Wawe -hmm. Wawe de mwenyewe dakolini basi imangata yeah. Wami team gen mm -hmm. Omoni wami sana waminisikata Halo ye chin chon chon chon Mama wami madansi anga mm-hmm. Halo ye chin chon chon ibanga oh. bakita kuchonga umara moja tsautsatsaruwe urenge banana utsaunitiye hasi mauri korona wachadingamidza wawe mwenza shonga tikubali mabane obani uni mbemengo tsauninyaminye uni mbesto kartsotwara baba na minari menye miko nisula via mamalatangaihot wawe tim jen mm -hmm. wawe demwenye wedakolini basi imangatsa yes. wami tim jen mm -hmm. Wamoni maruhusa na wamini sikata Halo nifanyie ching chong wami matati Halo nifanyie ching chong chong chang Ewa wami matati